Njye wumva muri iyi videwo nitwa Mama Putine, naho iyi puratifomu duhuriraho yitwa New Day TV. Wowe none ndagusaba gukora sabusikarayibu ndabikunda cyane, ugakora layike, ugakora komenti ndetse ukajya ukora no kuri notifikasiyo kugira ngo utu utuvidewo twashyizeho ujye ubasha kutubona mu buryo bukoroheye imana iguha umugisha uwo umaze gukora sabusikarayibu uyu munsi wa none rero ngiye kubaha akantu k'ubwenge mwese muzi neza yuko ibyatsi bigira umumara ubumara ko imana yaburemye ibyatsi byose byimeza buri cyatsi cyose bifite akamaro nta cy'ubusa imana yaremye kandi byose byaremewe umuntu muribuka imana yaremye ibintu byose irangije irema umuntu ngo agenge bya bintu byose yaremye byose yabiremeye umuntu ngo genge abikoreshe hari ibintu dusuzugura ariko bikaba biri byo bikaba ari byo kandi muri iki gihe ngo hari ubuhanga bukataje budashaka butagishaka kumva iby'imana yaremye ahubwo ukumva icyo umuntu yaremye mwanyumviye none rero minsi muzaniye imbaraga imbaraga imana yashyize muri utu twatsi mwatubonye sinzi niba mutureba neza ariko ni utu ngutu utu twatsi utu mutwitegereze utu ni tubi utu twatsi dufite imbaraga ni imbaraga buriya utararyaho urusenda umuntu akakubwira ngo urusenda rufite imbaraga urusenda sinzi uko ntirusharira ntiruryoherera ntirunagira gute ntabwo wabyumva ubyumva ari uko warukoresheje mwabyumvise utu twatsi mureba ahantu hose turahaba turanasuzuguritse ariko utu twatsi ehehehe hm. utu gira gutya kera ndabyibuka tukijya kuvoma twagerayo tukigira mu bintu byo kubumba gufata ibumba tukabumba ibindi tugatangira amazi bakagutuma ku mugezi saa tatu ukaza guhindukira saa kumi n'imwe wiriwe mu kubumba mu kwibira mu kuyobora amazi umva twiriwe muri rya taka nyine natwe turi gukora ibintu by'abana nuko ukagenda wihebye ugafata akajerekani kawe ukiheba uti byange bikunde ca mama aransobeka iki tu habaga hari abana rero bakuru bazi icyo gukora babana na ba nyirakuru babo urumva akaba yibitse akantu k'ibanga nanjye narabitinye kandi ngenzana ikintu hano ari uko nakoze isuzuma ukajya kubona umwana yikojeje hirya mu gisambu azanye aka katsi aka aka yarangiza ati turi kurabizi ati ni njye nyir'amakosa ndayemera atari ko hamwe n'aka katsi nkoresheje aha kagira gutya agaca utu turabo ubona ati nisizemo ndakubitwa ntukinshoboye ayo magambo yavugaga nuko akagenda mu gahanga ari mudakubitwa akagenda yagera imbere y'ababyeyi umubyeyi yasharije uburakari yabusharije ariko yarangiza ateze ku kibuga ateze ku mugezi tinaende gukina n'abandi bana ukibagirwa gutaha uti Ubusa n'ushonje njye ndashonje genda ubanza urya hanyuma ibyawe ndabyikaho mu kanya, umwana akagenda akabanza akarya yamara kurya umubyeyi akajya mu bye, nawe ukumva icya tipe iki mudakubitwa mu gahanga, uti byagendaga gute rero? Ibyo nibyo nanarije nza gusanga aka kantu gafite ubunararibonye. aka kantu ni umuti utsirika uburakari iyo wa mubyeyi yabonaga iki yabonaga yakubitaga amaso mu ruhanga rwe akabonamo utu tuntu sibyo <sighs> byabaga birangiye mwabyumvise aka kantu uzitonde urebe mu mifuka y'ibisambo byose tuba turimo turiya turabo tuba turimo hamwe bamwirukankana bakamwirukankana bakamutebekana bamufata ukabona afashe nko mu mufuka azamuyemo utuntu araduhushye ibisamba kenshi birabikora nta wundi muti baba bafite baba bafite iki iyi mudakubitwa yarangiza ati rwose mumbabarire aba yaradufashe agaca tuno turabo none akatwumisha akatuvunga akatushyira mu mufuka ku buryo akoramo tugahita tuza agahita ahuhera mu bari bamwirutseho nuko agatangira ati rwose mumbabarire mumbabarire mumbabarire mumbabarire mumbabarire mumbabarire abari bamwirutseho bagacika amazi banyumvise nta wundi muti ibisambo byitwaza ni uyu nguyu uyu muti utsirika uburakari mu buryo bw'indengakamere mu buryo we utazi uyu muti ibisambo birawukunda birawuhorana ibisambo ikintu bita igisambo cyanabyiyemeje kiragenda rwose kikajya kuyihiga mu gisambu kikanika ubundi kikibikaho nuko akajya ahora ukajya kumva ukumva ngo naka bamufashe ngo ariko ngo bamurekuye ukajya kumva ngo naka umujura bamufashe ngo ariko ngo bamurekuye nta kindi aba afite aba afite iriya mudakubitwa aba yaragiye agahamura iriya mudakubitwa muranyumva neza ndabarangiye rero nimufata icyo gisambo akenshi muzajye mwihuta mureba ni iki gifite mu mufuka kigiye kuba kubahuhera nta wundi ni nawe rero niba uzi ko wabishobora kubikora ukaba uzi ko ukimberanye n'umuntu ndakurangiye ndakurangiye murakoze cyane imana iguhe umugisha wowe wari unkurikiye uba utarakora sabusikarayibu yikande ejo bundi nzagushyiraho akandi kavidewo kari sipesho hari ibyo ngiye gusoma biri sipesho nzabikuzanira kandi nabyo ndabizi ni nabisomye umutwe wabyo kora sabusikarayibu kore layike kore komenti naho ubutaha bayi ndabakunda cyane